muntu abafune uh, fulaga beyala kitegeeza naye obwetaavu bw'okujjaku ba pulezidenti abulina fdc yo egamba nti te, tekkiririza mu kulonda kubanga bo balabanga okulonda kwakwatibwamu dda bo bakkiririza mu kugugba defiance mu kugugba bo kye bakkiririzaamu eh? sheikh abdallah mawejji bwebagamba bo simanyimu ekimugamba nensonga ndaze tugenda okubanga tugaziwamu mu programu yaleero the patriot mwoyo gwa ggwanga mbeera ne media consultant mwami tamala emirundi nkwaniriza sebo mm. kakati mulabawo okyawo <laughs> tulaba bingi anti mu problemu eriwo mm. you don't study tukita gundi the genesis of event mm. nti mmwe buli kimu mukiraba nga kipya fumi tuziyita conspiratioriesconspiratioris mm. zidikitetinga nti nsooka kulya pulezidenti kyayogera ku boda boda mm. nemanya nti boda boda tezikyadda oba ziina emukisa mutono mm -hmm. kati nemala okubuuza nga mirundi what if the answer is giving is not the right one mm -hmm. kyetuyita conspiracy theories what can be an alternative naye nkugamba ne bwe nalibadde nga nze pulezidenti museveni nange bodaboda nalisoose kuzeekenneenya kubanga sencale ya geno 210 ya geno safe border ya geno why to the generals involve themselves in these small issues where you have these are youth these are the, the, the, the stage riots they are demonstrators why should my generals, if I was the president of Uganda, why should my generals involve, invest in the border border of all things? How is he, how is Ragadi connected, Ejita, how is Ejita connected to a border border? Ejita, what is it? Anti Ragadi ali mu border border. Na yenga, ya yakala kono kufuka nyogwa meya, airabu mkoveri, aina besi java. Chobranzi mpaka antipanu bagundi hapo babalamu, vajakubasiba. Why? tayigidde ku kitata ate balamu nga basaba waki ate nkubuulidde ye gurupu yemu yeraga ddi ye kitata ye gundi nti bali beekweka andi balamu alabise nga ambasada wa president yani akulimba ndaba abaana batwala nti n'omusasula balamusente yazijawa ya anti chenkubulia si wa mseveni wabamafu ya zabagala tukuru system bobe kwezi luwachi kuwa wayo sente no wawano no wawano bote bagala limelight waluwa politician nataka limelight waluwa gabia kawunga mbagala uwe mpinga takulizi nyali tamanyi hey, eh, and they don't learn bapu na low educated people ni bapu fattening ni bapu lachi kakati zimbamba oina utani kide wali hey, eh, ntitu chita conspiracy theories kakati today Teri yo munsi yonna opposition group mm. ega nti okulonda kuyimirire munsi yonna muuganda mu uganda ba munsi yonna opposition eyagala oba gwaka oba musana oba etonya oba mu winter why eba sure of winning opposition in politics there is no leveling of the ground when you see a politician advancing that stupid argument of leveling the ground, it means that he is not a politician, he's doing something else. Mindi, bano, bano, bano, bano position. Hey. Eh. Ogamba nti tu, tutereze eh, Tichiri, your politics is not Tulonde bulungi, tugende mu campaigns. leveling the ground, chiri inga cho ogamba. Nti, when the president, when I met the president, nanga nti gwe tosonyiwa ku nsi tewali badde wamagye mutuufu namugaji wa right your excellence my background is from wrestling and boxing fe abakubi b'ebikonde bewaabwe be basuula ettawulo fe twongera kukuba omusayi we guvudde twongera kukuba i cannot change boxing to allow a weak hearted man to join boxing nti tugukyuse luluzizaago waliwo abanafu abagala resoling nabo bamuyingiremuwadde omuzanyo gwa boxinanti eh. agaago kati omusajja akwata munne namuba ekiti namukola ate namuba tteke namunyiga okugulu kati tubijjemu bwobijjemu resoling aba akyanyuma tubijjemu kuba abanafu bamuyingiremu politics is dat what matters what separates states is the level of datness this is very important let me give you an example in malawi gyowulira kakati kamuzi banda bamwitanga emwanzi hmm. the lion kamuzi banda yali musajja mumpi nga ggwe naye nga kamuzi banda ayina etteeka teryamulamusa nga amusinga buwanvu is already short man but nobody could greet shake hands with him nga mm. nga nga msingo obuwanvu kakati ba chief of protocol wa Malawi yajanga na ababulia mwenda ba dignitaries ti you must calculate in your mind the distance between you and the kamuzu to bend yourself for him to appear taller kamuzu kamuzu controlled 14% a quarter of the malawian economy abaana be yabakweka nga talina mukazi yalina mistress mama kazamira ayina ekibiina kye very powerful entrench tiye naalemu isnot an entrench party naali mubabbi buli omu wenna binoonya kubba sente kati biri mukana akalulu kabyo bigenda katabangula binoonya kubbawo sente kubba sente mulimu abayipisa ababba sente bibibiza ebbira kubanga bikola akavuyo mu pate ne babiwaze kati gundi ono ono ono omusajja w'omutu omunene kati yalabise dda kakati ate gundi ate lumumba ate omuntu eyabadde pps ate adduka ayagala bwa sekitale jeno nga ne pulezidenti ewaabwe gy'ava anti bannonze kubanga bannonze kati eyo pate ki pati so, you, you're the, telling me the pattern or, malawi was entrenched nkubuulira ne batuuza maama kazamira ne bamugamba nti let us tell you Kamuzu used to inspect Malawi three times a year. Nenga bwaba agenda kugenda mu up country tours aleka cabinet ajiye. Makulu ki? Bya, byasanga yeri kebiki komya wo minister. Kamuzu yiwanga cabinet na atambula nga president watambula up country. Ngalika cabinet ajiye. Mm -hmm. tolina byewakoze amalwaliro otwalangala biyoyaddayana nono kalago tebabeerawo akodingi nti abantu bakaba bonna tewali ne badokita bakaba ne baani kamuzu mhm. thats a vertict from the people get yowangalabi and go home tewali yakwyita youhave been found wanting kakati kamuzu yagamba omusajja baali bamuyita kyakufa if you come back to malawi you will be meat for crocodiles. Nekamuzu, to get out of state house, was put on a stretcher. Bamu kubakalukotra labanga. Why? In spite of his formidability, the opposition was sure of winning. Newaja wa mutalika, wa mutalika ba mujamu yali secretary general PTA. Bingo. Bingo, he's a very rich man. famire yaabwe ya sente nategeera nti ngenda kufa oba yayina kanso oba aids calculated his death naleeta muganda inamuba prime minister nebatabuuka ne joyce banda mm. joyce banda nagenda nakola ekibiina eki ate yakola kibiina ki yasigalanga vice kubanga thats the problem of having eh, omukulembeze gwe muleete mugundi emu ebyo museveni yabigaana mu draft constitution mwalimu ekya running mate nebakigobamu abenali mubaali bagezi at that time bakanyeyamba yali akitaddemu why even in kenya it has failed you cannot have two president draconian means mm. nateminga vice president kubanga babadde babiri mu buli mm. kintu mm. tcannot work mm. kibula nti wano ffe twakitegeererawo mbaga nti the best, the best performer in government best performer in government is second omuntu asinza okukola mu gavumenti ye second he knows his role kusirika busirisiitegeezomanyirroyoassistant to the president tayogera ngu mukulu wali no. he's not a president for continuity vice president for continuity abantu baga nti bamwerabira ah, ah, akoledde eddala omulimu gwe bulungi ennyo nga bakugambye nti omuntu yajja okusekula eddagala musaba ate abeerako lubaale <laughs> atuula emimbali owai kakati bano abasakirisiya bano abadyakoni baweereza mumyesa bakolaki naye walina we bakoma ekyawula omudyakoni bonna bambadde ebyambalo kumpi byebimwe omudyakoni ayawukanaku priest so yeah. you hmm. must have a role you must understand your role kati gamba obadde ngamba oli kumalawi ah, my argument is Joyce Banda yali running mate yeah no mm. Joyce Banda yali running mate mm. abasajja bwe bagenze mu kalundu ne bagamba nti akabbye why kye mbagamba wano nti Machiavelli bwe yali awandiika ekitabo kye The Prince yakugamba nti bw'obanga onoonya poliisi enkubi y'emiggo giteekemu ba foreigners bakuba abantu babwe nga tebabamanyi the police that is composed of nationals tekuba bantu miggo they suffer the same problems kyokulaba abakyasi bamuyiye ku street bazina n'abantu how different are they nabo nnakubaluma n'abaana baabwe tebasoma kyobula nagamba ono mutani wange aliye wa bobi wine nti military police yekuuma nnyoko ova <laughs> <laughs> ekyengera gwe abasajja abo nze bandabanya ba military police bandispectinga nnyo many of them baali babaddeko ewange ate mbayisa bulungi nnyo oyinza okunkwatira ku lod broker tikisoboka kati wali muwoningira ki anti omuserikale ono akulaba ewammwe mm. emmotoka ezipaakinze amaka g'olimu mm. nyoko bamukuuma obali hmm. bamukwakuddewo kakati hmm. akulaba wekalakasa nabo bibwani kakuba esasi namugulira ekitiiyo kumuziika wakimutera wali ee nakimulaga naga nange ngenze naye akakofiirako webabanga babayiga tokakwekanga ewange konze baasi netukize omutima <laughs> mulungi sijja kudusa kakofiira kange wo nga batuyigga naye nawe kaso kubanga imagine these policemen mm. bemwita okuba tiagas ewaabwe balekayo emmere kati bana abaserikale abadde bagaba emmere ewaabwe gyeri this is why when you deploy them they can even cross nti ebibaluma nabyo nabo baagala continuity nti bano bagundi bana abatwala comrade mugabe bwegyebali banalaba ezimbabwe nanda bapolisi nga balnabo bagira don't expect a professional army nga updf okuba mu bantu amasasi it cannot it has record lwaki mu uganda omuserikale bwafa nga kasiri eggwanga omuserikale naafa nga nyakayirima omuserikale naafa bano abafudde baddwako baani the public monis why does mm. the public mm. celebrate mm. mm. yes lwaki yanti abantu baba agala people's yame abamu njagala nkubulire nga bakugambye nti abakunonya ba local defense mm. nti abakunonya ba police nti abakunonya ba amaje mm. bayise eno olagawa nga bayise mu different directions <laughs> where do you go to surrender yourself <laughs> maje mu maje era abantu babaga nti waliwo amaje abamaje abaserengese mmange eyo abantu mm. bagendayo bagambye nti police ne local defense eh. yuwa bakola batia mtima li nyayo kafyu gwe tokola kafyu gwe ganti kubali yegindi wabera yoba local defense <laughs> ne kubali yegindi wabera yoba police ne kubali yegindi wabera yoba UPDF gweronda kojo ita gweronda kojo ita hii ila magenda ba UPS habu ni bakola urugezi gizi ni bagamba bena alimu nti the victory is kills more people kakati mtugende mruweru mbaleko wango wamwe wa naffe tusigazeo oba ffe tulabe yatta abantu mu luweero it was stupidity zinagendanga mu luweero where you see ekyexposinga gavumenti biri bibiri amagye ga gavumenti mm. ewali ditaki z'amagye ga gavumenti wewali waya ezasibanga abantu wewali obuwanga wewali ki civilian usrun towards the rebels thats epropa eh, eh, jajiment gyenkugamba tikakati emalawi bwe bategedde nti akalulu kaffe luli twakatemamu bwetugatta obululu bwaffe bwonna omusajja twali tumukulula kuba joyce banda yesiriwaza joyce banda bamuwazeewaza abazungu mm. tabeera mu ofiisi mbw agenda kulambula kasoli aye minister of agriculturepeople's president hmm. ennyonyi mm. e presidenso gyeti agitunze ate agenze boswana ku kameme bamufuumuddeyo she had no directionnaye entandikwa yobukulembezewe yali nungi anti teyalina direction, direction. nakugamba nti tewaliiwo mukazi alina magezi alonda metron amusinga bulungi kimanyi ah, eh, eh, nti omusajja ayinza okwetamiiza n'agenda asula eno omugole namuno nti saaba tisaabaawudde <laughs> olowooza susuze mu ndongo nga tokuba ndongo tole luluzi za wedding toleeta mugole never employ a maid who is more beautiful than you kakati bano kye bakola ekibi nti joyce banda could not match ani kubanga tebamuleta anze a future president mu america bakubuuza in fact second has observed very well the american rule mm. mu america bakugamba the vice president will never overshadow his boss if you are interested in the presidency you you will shine when you are in power kakati joyce banda yajja nga tayina naye kyenkugamba nti ab'omumalawi bagenze mu kooti ab'omumalawi bakayingiramu nga ino family yaba wa mutalika ya amanyi nyo abadde mu power te baamukubye ekigo Peter Mutharika amajete gazi nyene abantu Lazarus chakwera yes, wangu this is a new trend nti amajena go gagala kubera mu bara kiso kwekolera ebyago gana amajega mu abapoli abamaje abam, bemutwala mu bizimbe nga ne babi obusafi nga ne bategera kino kya gonde nga bo bavu bana abajozi abajozi bano mu seven yabakwatiride bana abajozi abataina ababala sente nga woli kati nina kagundi kabaiti yawe jakawulize ngabagambwa ofuno pondo ireke e, e, e, boda boda mm. you need to kick it 10 times ofuno pondo abogerera muno muto mu sente mu covid 19 ofuno muwadde ku sente muzi muwadde obujozo obwerere bantu bibano bali bubi nnyo museveni yabakwatiridde nemubba ebyenyanja ennuuni nemugitwala nemubba gundi nemukodiikera linga artificial gundi artificial gundi kubannamu abalundi ente zaabwe noteka ya artificial kalusu nga gwentulozi kimakiro banno nga bagula eddagala nga gwe bwebabanga bali mukukola bikolobero naye ngaate ngoga nti museveni abakwatiridde yes ati ffe tumwawulamu kakati kigamba nti opposition mu nsi yonna look at the democratic party muwanga yakola buli kintu kyonna ekisoboka obutaayitewo nga tavuganyiziddwa mu bintu obote bye yali atya ke kalulu obote bwe yali ayinga mu nsanvu mwenda kinaana tugenda okulonda obote akomawo wano obote landed ati bushenyi yajja n'ogonde ne omukyala eh, mukyala bananuka yava mu nyonyi bamwambe bamwyitanga bananuka nze nali mu deputy this time yusiwinga 1980 situli basajja bakulu bati we twayingira tu, mubintu nga tuli bato nyo mm. thats why ojaga nti aweza kinana a ah, obwongo obwange bweggula mangu <laughs> nze newaffe wakagenda obuze maama wange saayavulako okukwata mu ttaka nayavula mate nayogera ndina emyezi mukaaga very bright Eh, samu different walike mmandwa ndowooza anti nagenda nga ndi wa myaka esatu mu chachi ne bantuma erinnya jonje william twaza abangi wamu amazzi ne mubatula ekigo ba na lino litabani lyange lino etto lino yali bye faza ekyengera kuliiwa amazzi mu mutwe ee eh, tyali muyodde nga mwana muto myaka esatu eh, kakati nkubuulya negamba 1980 look what semwogere and the democratic party obote yavaye bushenyi yagamba i have come here with the one air ticket we shall die here nakishinga ettaka lyebushenyi nga papa bwe yakishinga ettaka lya uganda 1969 has made omanye ekyettaka mwe temukimanyi mm. abaganda bayiwa omwenge ku ttaka nti n'abagenda edda banywe oh. abagisubo basala aba umusayi ogwo wano nti abasalibwa akamba akamu kyobola mumuvayo eno mumudanitn banakiwala kiyingi n'emitwe gyabwe no kabaka wa buganda abasiramu bwe bajja wano bamugamba okukomolebwa abawalabu nibaga nti kabaka wa buganda tayiwa musaayi ensaaba gikoli koliza atya kambe eryatakaso <laughs> kulaninga yagisoma n'asiiba n'okusiiba muteesa wano observed the mm, holy mm, mass mm, mm. ne Quran yoruwalabu yali agisoma namateka yagateka mu nkola yes so kakati bino ebintu ino bitegeera nti what the world obate obate yaleta emmotoka nkubuulira how nti how powerful an opponent is ngoli sure of victory no ongamba nti mu nsi yonna eh. tewali opposition esobola kugaana kalulu tekiriiyo mhm. okujjako ng'etegedde nti bagenda giwangula ebungereza waliyo snap election prime minister wa bungereza bwategeera nti bwensika bwemba ngenda kusigazayo gumu nsika gino bwemba nsigaza mbula ebiri nenkola yaka abantu kebaagala ntekawo okulonda nensika gino emingi nengataka gyembadde nsigaziza mm. that's how migrate such a manager tululu uh, britain for 16 years snap election is means you have to be smart always kakati nkugamba nti obote yakisinga ettaka obote declared he had come with one way ticket we shall die here obote naga nti i will start where i ended i stand here in guru baganda believe that god is in guru when i was coming from tanzania they used to tell me that baganda will kill him nobody can kill me my children are baganda my wife are baganda but i will, end, I will start where i ended teteka uli konseriatole gundi yonna nti nti nditesa nemengo banakole ensobi mm. kyovola bante twalonda mu parliamentary bali bali mu kisa katikiro mutesa mu kitabo kya muitanga katikiro tetwalonda direct president it was confusing mu majority of votes dpa yawangula mu constituencies ya UPC ne wangu that's why you better yavumanga semogere i'm not like my brother semogere who wants to be muluka chief at the same time with bombola chief <laughs> the world will kill ya gond the UPC ne rete moto kam Kampala zali ko UWO Uganda wants so but eh hey. hey. Uganda wants so but wants so but kagati UPC muanga no Paulo muanga yali mukalulu okumenya ba DP paulo muwanga ye paulo paulo kasitie mayanja ayo bambi nerabidde yankubidde nga ndi mugundi wantedde telefone number nkijukidde kakati chairmani wa dp emukono kiwanuka musisi donated ebulu to paulo muwanga thanking him on how he was organizing elections abadp babeera excited why muwanga bwe yawamba binayiisa mm. yalonda ya gavumenti omwalimu sebalu lawrence nga yali wa dp finance minister omanye omuntu fe bamanye propaganda omuntu omuwaako kyeyawulirako tibwaleta second advice eh, kyavaise abaganda bakyawulirako ku paulo muwanga abasoka bwebawa ekyavaisi eh, kituufu najope yaliko vaisi ne spesios abangu kitwala ekyo mm. you sell something to people abaali bakifunyeeko mm. e, tu, bwetubala tubala nti kino kyogenda obbawa kyali kibaddeko mu famire yaabwe nti e, eh, abannanga ah, ebintu bizibu bigenda nebidda era sibe olaba era ono omuwala afumbiddwa mu nyankola nti nejjajjaffe era bwe yali e, jjajjaffe tumanyi nti yava gindi eyo nga obamazi <laughs> yes you started the family structure kakati paulo muwanga ya londo mulamuzi eyakulira 198 elections bali wamuyita chikira mm. chikira ne tiimu ye webali omugenziziwa bawamwenyereza magulitiziwa yali ku electoral commission sekono yali secretary general electoral commission sekko nabadde muloko gavument sekko nibamutega muloko gavument natega baganda banne ngaabawasi ateeka sente ku akawunti kajina yazisibye sekkona nagenda mu national security fund nabaganda nga bagenda kubba 10 million dollars ku kizimbe wakawusi ekitaaliyo ne baleeta omuntu ataliiyo alcon company gye babbiramu 10 billion mu nsi teriiyo it was a kenyan camp and ne bagamba nti kenya uh, abo uh, nabo bajja kubajoola lwabwe ngaamaduuka oligali gati yes mweterekedde emmere bajja okubajoola ngensala eggaddwa olaba endulu bwe zibukava mu yuli olaba omusajja gwe basanze ku faamu ngaekiriwo kyokka ekitakola noise kwebagala seddume yante ngaerikopota erwawo okusituka nemmotoka atema kati uganda was divided in 124 constituences hmm. kakati obote gondi najasala amagezi paulo muwanga natekawo akakiiko interparty gondi interparty ki interparty forum all of the things that this committee discussed were never implemented nebaleta ba commonwealth observers they met all the excited people including upm mukulembeze wa upm yabasinkana mm. obete oh, naga nti i don't know why they are here I think they are in a jubilation, in a jubilation. I think I May I have no time to meet these commonwealth observers? Never wakola akaluvaga mba mulipoti ya akaluruka Uganda kaba defiri and fair according to African standards. African Kagati, standards. konsumwesezi kikumi abiri munya tukita gerimandaling apache east apache west apache north apache south mm. nga kulupapula dp eyina aba abasoka kumi naaba mu buganda ndoza mwalimu konsumwesi asatu musatu nga bozekata ziri mmeka on the eve ababaka ba dp ababaka ba upc kumi na musanvu went an opposite. 17 UPC candidates were declared an opposite. Why? Not because you were very powerful. Kunomination day, abadi pipa babuze tikiti z'omusoro. Abasajja badira ekidyeri kuleka ekyoga ne bakijjako. Nechukurusi nga nechidiri nebachirimeza ya abadipi nga tibasura genda yu. The whole of West Nile was declared under emergency. Tewali yoku londa. West Nile tewali yoku londa. Yagati, on the F, 9th October, 2021. 17 district commissioners who are going to be returning officers babagoba muwanga yabagoba but deeply contuned era i have read in my library nendaba olupapula lwa wikire topic olwaliwo mu kiseera ekyo nga lukubyemu katuni semwogerere yali ku seti seti obota atunudde eno museveni yeewuunya upc like these people and UPM like these people the messages now was fearing elections nga yeriku election delays things change never tuma okumanya nze nali active mu DP batuma mu kinaana omusajja gwe bayita george kanyehamba ne bamutuma okuva e bungereza agende e nairobi asisinkane abadp abaconvincing nti okulonda kweyongereyo abadp ne batula ne bagana nti oyo agenti wabano why do we delay elections because they were sure no bali bawa nsonga chukudile inga anti UPM neba neba ngabaga anti waliwe vieta vieta agisa UPM was not ready ilamu sebe ni mchitapocha kugamba nti from here, I was not interested in elections na ninja kalaba zanyo mzanyo kwa wabogobu siru mbele wolumu he just looked it. kakati kita geza nti UPM was not interested in however time ye, yeye sabayabu eleri mmm Mm. era ye pawulo muwanga kyeyakola mwakulonda kwa kirana abinandavrtenamanase to this country nti 198 nali usiwinga 198 i remember very well nti gundi eh, eh, eh, changamaso eh, kuwoze makere university don failed the english proficience test okimanyi nti upc atekawo proficiency nti amanyi okwogera olungereza nga iyo ilikuwa ilikuwa gamba nti yagudde gundi professor eh nti yagudde oluzungu sebirumbi najja ne bamubuuza nti what is your name nti lwero south constituency nti oyise <laughs> sebirumbi yayita ebigezo <laughs> profesa we makerere n'abigwa kintu museke weni kintu museke we nti tukalungu he did not find his name mayengo was arrested in lwera ng'alaga waabwe kulonda beba upm kiyonga ekyamuyamba omuwagizi member of wadp mbula muhindo yeyali agenda okuwangulayo bazira namutta naye mpologoma tezi the following morning it was announced nti gundi mufu mbula muhindo era nebalonda kiyonga era gundi yamugoba nadduka savubinhia what am telling you is that all of these things were intended to demoralize the democratic party the democratic party was sure of victory because it had no alternative mm -hmm. and i immediately ngo kulonda kuwede nze nze nga kumi kumi nga kumi eh nga kumi na rumu mm. e kumi na rumu tuwaja ukumacha kudipia di quarters eh mm. tuwaja kudipia di quarters nga batugende semogerya wangudde i was nga nva ku somero by from senior three najjanga muno okuwandika amawulire najjanga muno okuwandika amawulire amawulire ngaagala nnyo soka kwera mu ofiisi naye ngatunda neziyamu mm. naye edde bifo nkinzijukira ti muno yali afulumiza omutwe gwamawulire nti e, embogo za upc zikubiddwa nga gondi dp aba dp baddanga ku dp headquarters waggulu ne baweereza obupapula nti egindi tuwangudde ewatali mobile phone ate era esystemu eba yeemu 1980 omusajja bamuyitanga lwanika nga yakulira ya akalulu mukampala mukampala temwalimu materials ebirondesebwa e hey, muwanga yakibala nabano bakibala kampala always votes the following day eh, okulonda kwa 2016 byeyolekanewa hey, wy kampala okujjako nrm eyaleeta e, e mu sine tumwebaze ne, ne bagitira obulu mu kampala nrm is the only political party which enjoys support in the capital city tewalinda anti abamaje obubbi amaje amabi gonna agobete nokero anti bakudire yinga kubanga musisi netumwebaze museveni aliyebajagala tumwebaze nemukodomiwe these are the 12 causes tewali kitewali mulala wano tewali mulala tewali mulala nti 1911 besi yetuwangula n'obulwa 143 mu kampala olo the councelors olomusi wea nrms lukwako yali independent dipity yalina tumwebaze bwajja mu kampala nagattibwako musisi nakano kasajja kwa new vision kano ako nakano kamwenda nebagwamba musisi kakati musina olwokuba musi yali agenda kubba kibuga mm. e, ne musajja mukulu bali bagala kubba kibuga kati musi kyeyakola introduced unpopular policies mukibuga bandi bakyawo nakugaa nti mubyobufuzi tulina kyetuyita eh, being defeated and losing elections they are different to be defeated means that the population was tired nebwe wali bakoleddeki to lose an election means you embarked on silly stupid and unpopular policies hey. candidate yes nti ekibuga kampala is not a capital city why do people why did the tanzania uh, shift to dodoma why did the nigeria go to abuja kampala is a village is a village balizikamu nokuziikamu the way you, you, you, you govern uh, uh, uh, cities is not the way you govern kampala mulimu nebijja byabantu kakati nkugamba nti dp yalemerawo era after elections nkugaye nti nga kumi na lumu twajja ku dp hmm. headquarters mm. eday before on the ninth oyita ojoko visited semwogerere mm. and yeruma hmm. saculated nti yabadde azzemukakasa nti nkukwasa obuyinza okay. eh. kakati tufe abadepi twali tukimanyi nti abakyoli bakatuliki abacholi tebagalana nobote we are told nti obote yachawanya abacholi lwaki tiwito joko yali mu, mu, mu, mu parliament yomo kudogana ze county ku yali asobola naye okero lutwe yali kamande masaka instead of coming to Kampala to reinforce Oito Joko ya duke ya Tanzania that's why Obote hated him and this is why okera olutwa became closer to museveni and this is why museveni points out that one of the reasons he appointed okera oliem was was babysitting mohozi for real e, connection injiraba ndi museveni had some little money theyare sharing ye yo museveni yali amaze okukitegera nti ono potensa kuba yalengera wala kyokera olutwa ndi mweyambisa kakati tuba tuli awo ku makya saawa satu elevenf nga semwogerere mathias ngoobi yali agenda okubeera vaisi we naye ngeno mu dp tuyina pulezidenso geno yesemwogerere eh, deputy we ye gundi uh, ah, bamwitangani musajja yanywanga kali nga tumuyita tingatinga tingatinga kiberio eh, okenyi nganywa kali ye yanywanga kali yavuma obote polale ya 1988 kali sigala isigala kali nga kuanywa tinga tinga nga tumuita mm. tinga tinga tugamba wa amanyi nyo lavu mobote kulale ya semba yo constitution square semogere abali watu dene mukazi we musaje tinga tinga gwe tutenda yaita kusemogere ne mishinde munda mu nyumba semogere alinde bwero musaje yagudde mu kidumu siwa semugira agenda okulaba nga ali mukitanda munda tinga tinga tinga gwetubadde tuwaana ali mukitanda munda <laughs> basajja bobate era semugere yaŋŋamba nti aba abantu byeboogerera ku kadaala tobikkirizanga nalaba tinga tinga nga yakyadduka kakati ziba ziri esaawa nnya netulaba semwogerere buli sayi komissona bagenze wagondi kukima bululu bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu. buyinza kimwanga mm. nekibagamba ti bwemba tunulya mwenda banga atunudde muli girwendabirwa musira elections are still going on in some areas wawangudde wa uganda andalova eno gyenfuga kakati mwanga paniki teropote teyakyagala naga nti obuyinza amweddiza kati at ku ssaawa mwenda tulinda abazira baffe abakyoli mm. okuwa baziryokero yeyajja mu sapule ayambadde esapula enene enzirugavu n'alinnya ku balukoni ya dp waggulu n'agamba ennaku ssatu sirya seebaka mm. nange njagala kukwebaka eh, tugamba nti agenda kulangirira nti gavumenti agijjeeko ti dp wangu agamba eddakiika ttaano mm. gwendaba wano mm. yalina ddereva we nga wakugulu kumu yamugamba addiremu mu luganda mumanyi omusajja ataddeko kalubindi nga wakugulu kumumwito kandi kagologoose baziri omuzira omukyoli omukatuliki gwe twali tulowooza buli omu agende awulirire ebubwe emizinga gyavuga mu lubiri wano emizinga gyavuga mu lubiri wano ekiro nga kumi na lumu hmm? kakati what am i explaining all of this nti in spite of this intimidation dip went to the electionis naye buli olaba omunafu kakati mwekamba buulire why is it very sige avoiding election is truly ka, ka